හැම දෙනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් ඔබ හැම දෙනෙක්ම ඔබේ ජීවිතයට වැදගත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් කොහොමද අපේ හිතක් ධර්මානුකුලව සකස් කරගන්නේ. මේ හිතේ බලවත් වෙන රාග දවේශ මෝහාදී අකුසත් යටපත් කරලා අපි කොහොමද කුසලයක් බලවත් කරගන්න. අපි ප්‍රායෝගිකව අපේ හිතේ ඇතිවන මේ දවේශය තරහාව වෛරය කොහොමද අපි පාලනය කරගන්න. අද දවසේ අපි එවැනි මාතෘකාවක් ඔස්සේ කාරණා කීපයක් සාකච්ඡා කරනවා. පිංහතුනී මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න මිනිස්යාගේ ස්වභාවය බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා නානත්ත කායා නානත්ත සංඤේ. නානත්ත කායා කියන්නේ මේ ලෝකේ මිනිස්සු. කෝටි 700ක් තරම් ජීවත් වෙන මිනිස්සු ගත්තත් ශරීරයේ ස්වභාවයෙන් ගත්තත් රූපේ ස්වභාවයෙන් ගත්තත් රූපේ තුලත් වෙනස්කම් තියෙනවා. කය තුලත් වෙනස්කම් තියෙනවා. දැන් අපි ගමු නියුන් දරුව කියලා. සමහරලාවට යම් කිසි බැලූ බැල්මට සමාන වගේ පේන එක වගේමයි කියලා කෙනෙක් කියන නියුන් දරුව දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔවුන් තුළත් යම් යම් වෙනස්කම් තියෙනවා රූපේ ස්වභාවේ, කයේ ස්වභාවේ වෙනස්කම් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන මේ manuss ලෝකේ මිනිස්සු රූපේනුත් වෙනස්. ඒ වගේමයි නානත් සංඤේ අදහස් වලින්, සිතුවිලි වලින් ඒ සියල්ලෙනුත් එකිනෙකා එකිනෙකාට වෙනස්. ඒ නිසා අපේ හිත්වල මේ තරහව වෛරය දවේශය එක ඒක පුද්ගලයන් තුළ එක එක සුරූපෙන් පවතින්නේ. කෙලෙස්වල තියෙන අඩු වැඩිකම් මත. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත්වෙලා උන්වහන්සේ මේ ලෝක සත්වයන් දිහා බුදුවැසින් බලනකුට දැක්කෙ හරියට නෙලුම් විලක් වගේ ලෝකයා. මේ නෙලුම් විලක ස්වභාවේ තමයි සමහර නෙලුම් මල් තියෙන වලෙන් උඩට මතු වෙලා අර නෙලුම් විලෙන් උඩට මතු වෙලා හොඳට පිපිච්ච නෙලුම් තියෙනවා. පිපෙන් ආසන්න නෙලුම් තියෙනවා. සමහර ඒව තියෙන නෙලුම් පොහොට්ටුව විතරයි. හැබැයි හිරු රැස් වැටෙනකොට විකසිත වෙනවා. පිපෙනවා. සමහර මල් තියෙනවා. අර වතුර ඇතුළෙම කුණු වෙලා යනවා පොහොට්ටුව. උඩට මතු වෙන්නේවත් නැහැ. මේ වගේ ඒ ඒ ස්වභාවයෙන් යුක්ත මේ නෙළුම් විලේ ස්වභාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක වගේ මේ ලෝක මිනිස්සුත් කෙලෙස්වල ස්වභාවයට අනුව එකිනෙකා තුළ එකිනෙක වෙනස්කන් දකිනවා. අල්පරජක්ක මහරජක්ක කියනවා කෙලෙස් වැඩිය ඉන්නවා කෙලෙස් අඩුවයි ඉන්නවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේම අපේ හිතේ මේ තරහාව දවේශය වෛරය අපි කෙන පටිගේ කියලා. මේ පටිගේ ක්‍රියාත්මක වෙන සුරූපය අනුව මේ මනුස්්‍යයන් සාමාන්‍යයෙන් කොටස් තුනකට බෙදලා තියෙන. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මේ ලෝකෙ සමහරුඉන්න තරහ යනවා. හැබැයි ඒ අයගේ හිතේ ස්වභාවය දී ඇන්ද ඉරක් වගේ කියනවා. දී අඳින ඉරේ ස්වභාවය ඔබ දන්නවා වතුරේ ඉරක් ඇන්දට පස්සේ ඒ ඉර සැනින් මැකිලා යනවා. එතනින් එහාට වෛර කර කර පලිගන්න දිගින් දිගට යන්නේ නැහැ. එතනින්ම අවසන් වෙනවා. සමහරලාවට ඒ සැනින් තරහා ගියා වචනයක් කිව්වා ආයෙමත් ඔහු හිතනවා මම මොකටද මේ කවුරුවත් එක්ක දිගට වෛර බැඳගන්නේ. මගේ හිතමනේ දපිරිසිදු වෙන්නේ. මං ඔව දිගට හිතේ තියාගන්නේ නැහැ කියලා ඒ සැනින් අමතක කරනවා. එහෙම හිතක් තියෙනවනං එයා සසර භාවනා කරපු කෙනෙ. හිත වඩාගත්ත කෙනෙ. පිංහතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මෛත්‍රිය පවා සංසාරිකව පුරුදු කළ යුතු දෙයක් හැටියටයි පෙන්නන්නේ. එනිසා ධර්මය උගන්නනවා මෛත්‍රී පාරමිතාව. සසර පාරමී ධර්මයක් හැටියට මෛත්‍රිය, කරුණාව, මුදිතාව, ඉවසීම මේ සියල්ල පුරුදු කරගන්නට පුළුවන්. ඒවා සසර පුරුදු කරපු ගයින්නවා. බුදුරජාන් වහන්සේ මෛත්‍රිය ගැන පෙන්නනකොට විස්තර කරනවා සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා කායිකව මෛත්‍රිය පුරුදු කරගත්තයි. ඒ අයට කියනවා මෛත්‍රී කාය කර්ම. මෛත්‍රී වචනේ මෛත්‍රිය පුරුදු කරගත්තා ඉන්නවා. ඒ මෛත්‍රී වචී කර්ම. දැන් අපි ගමු කාය කර්ම ගැන. මෛත්‍රී සාගත හිතක් තියෙන කෙනා කවදාවත් තමන්ගේ කය මුල් කරගෙන කාටවත් හිංසාවක් පීඩාවක් ඇති වෙන විදිහට ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. ඔහු හැම වෙලෙම හිතනවා මගේ කය මුල් කරගෙන කිසිම සත්වයකුට හිංසාවක් නොවේවා කියෙන මෛත්‍රී සිතෙම්මයි කය හසුරුවන්. ඔහු කවදාවත් ප්‍රාණඝාතයකට යෙදෙන්නේ. සතෙකුට හිංසාවක් කරන්නේ නෑ. හොරකං කරන්න ඔහු කල්පනා කනම් මගේ දෙයක් මට නැතිවුණොත් මට කොච්චර දුකක් ඇතිවෙනවත්. ඒ දුකමයි තව කෙනෙකුටත් වෙන්න. ඒ නිසා මම කවදාවත් තව කෙනෙකුට දුකක් පීඩාවක් ඇතිවෙන විදිහට තව කෙනෙක්ගෙ දෙයක් හොරකං කරන්නේ. ඊළඟට මෛත්‍රී සාගත හිතක් ඇති කෙනා කල්පනා කරනවා වැරදි කාම සේවනයේදීම තුළ කොයි තරම් මිනිස්සු අතර ප්‍රශ්න ගැටලු පීඩා ඇති වෙනවද. ඒ නිසා මම තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් පවුල් ජීවිතයක් විනාස වෙන ආකාරයේ වැරදි සහිත ජීවිත ගත කරන්නේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තමන්ගේ කය හසුරුවල කරන යම් යම් ක්‍රියාවන් තුළින් තව කෙනෙකුට හිංසාවක් පීඩාවක් ඇති වෙනවද එවැනි කිසිම වැරදි සහගත ක්‍රියාවක මගේ කය හසුරුවන්නේ එවැනි අධිෂ්ඨානයක් තුළ ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකිලා හොරකමින් වැළකිලා වැරදි කාමසේවණින් වැළකිලා ඒ විතරක් නෙමේ කය මුල් කරගෙන සිදු කරන කිසිම වැරදි සහගත ක්‍රියාවක යෙදෙන්නේ නැතුව කෙනෙක් මෛත්‍රී සහගතව තමන්ගේ කය හසුරුවන අන්න ඒක ධර්මයේ කියන්නේ මෛත්‍රී කාය කර්ම ඊළඟට මෛත්‍රී වචී කර්ම වචනයනුත් පුළුවන් මෛත්‍රී සහගතව තමන්ගේ වචනය හසුරුවන් ඒ තමයි අපි දන්නවා වචනය කියන එක සමහරලාවට ගෙවල් ගිනි තියන්න පවුල් පිටින් ගිනි තියන්න පුළුවන්. රට රටවල් අවුලවන්න පුළුවන් කේලං කියලා. දැන් බලන්න ওই ලෝක යුද්ධ ඇති වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට ලෝක නායකයන් වේවා ඒ ගන්න යම් යම් තීරණ මත. සමහර රටවල් වලට කරන යම් අභියෝග මත. සමහර රටවල් හෙලා දැකීම මත. මේ වචනයෙන් සිදු කරගන්න යම් යම් ගැටුම් ප්‍රශ්න දුරදිග ගිහිල්ලා රට රටවල් ඇවිලෙනවා. ගම් නගර ඇවිලෙනවා. සමහර වෙලාවට ආගමික කණ්ඩායන් අතර ගැටුම් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට සම්පූර්ණයෙන් සමාජයක් අවුලුවන්න පුළුවන්. ලෝක යුද්ධ පවා ඇති කරන්නට පුළුවන්. මේ වචනයෙන් කරන්න පුළන් විශාල විනාස තියෙන. ඒ නිසා මෛත්‍රී සහගත වචනය හසුරුවන කෙනා කල්පනා කරනවා මම කැමතිනෑ කවුරුවත් බොරුවක් කියල මාව රවට්ටනවට. ඒ නිසා මම තව කෙනෙක්ක බොරුවෙන් රැවැට්ටීමක් නොකළ යුතුයි. අන්නේ විදිහට හිතලා තමා උපමාකරගෙන දකිනවා. අත්තානං උපමං කත්වා. තමා තමා උපමා කරගෙනම කල්පනා කරලා ඔහු බොරු කීමෙන් වලකිනවා තව කෙනෙක් රවට්ටන්නේ. බොරුවක් කියලා මුලාවකට පත් කරන්නේ. කියලං කියලා බිඳවන්නේ නැහු කල්පනා කරනවා කවුරු හරි මාව කියලමක් කියලා රැවැට්ටුවොත් බිඳෙව්වොත් මගේ ජීවිතේ මගේ නෑයෝ අතර මගේ පවුල් අතර මගේ අහලුව අතර යම් කිසි ගැටුමක් ආරවුලක් ඇති කෙරෙවොත් මං කොච්චරනම් දුකට පත්වෙනවත් මම කොච්චරනම් පීඩාවකට පත්වෙනවත් ඒ නිසා මමත් තව කෙනෙකුට එවැනි දුකක් පීඩාවක් ඇතිවෙන විදිහට ක්‍රියා නොකළ යුතුයි. අන්න කල්පනා කරලා තමා අනුවම හිතලා කේලමෙන් වලකිනෝ. ඊළඟට පරුස වචන පිහියෙන් අයිනෝවගේ කතා කරන්න පුළුවන්. කෙනෙක්කුට මහ විශාල දුක් වේදනාවක් ඇතිවෙන. ජීවිත කාලෙම විදවන දැයි සමහරලාවට පිහියකින් ඇන්නොත් ඒක සනීප කරගෙන එක්ක මැරෙයි එහෙම නැත්නම් සනීප වෙලා ටික දවසකින් රෝගේ ඒ තුවාලි සනීප වෙනවා. සමහර වචන තියෙනවා ජීවිත කාලෙම විඳවන්න. සමහරු ජීවිත කාලෙම ඒව කල්පනා කර කර මැරිමැරි උපදිනෝ. ඒ වගේ වචනයෙන් විශාල විනාසයන් කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මෛත්‍රී සහගත වචනය හසුරුවන කෙනා කල්පනා කරනවා මගේ වචනයක් මුල් කරගෙන. තව කෙනෙකුට හිංසාවක් පීඩාවක් නොවේවා. කිසිම කෙනෙක්ගේ හිතක් තුළ මගේ වචනයක් නිසා දුක් වේදනාවක් ඇති නොවේවා. අන්න ඒ විදිහට කල්පනා කරලා මෛත්‍රී සහගත වචන කතා කරනවා. පිංගතුන ඒවට ධර්මය කියන්නේ සුභාසිත කියල. යහපත් වචන කතා කරනවා. මෛත්‍රී සහගත වචන කතා කරනවා. ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ඇති නොවෙන විදිහට කල්පනා කරලා තමන්ගේ වචනය හසුරෝගෙන මිනිස්සුන්ට යහපතක් ඇතිවෙන වචනම තෝරා බේරාගෙන කතා කරන්න පුරුදු වෙනවා. අන්නේ වැනි පුද්ගලයෙක් මෛත්‍රී සහගතව වචනය හසුරුවන කෙනෙ. අන්න එහෙම කෙනෙකුට තමයි කයමුල් කරගෙන මෛත්‍රී කාය කර්ම පතුරෝනො වචනය මුල් කරගෙන මෛත්‍රී වචී කර්ම පතුරෝනො අන්න යාට තමයි හදවතින්ම සියලු සත්‍යයෝ සූපත්තේවා සූපත්තේවා කියලා මනසිං භාවනාවක් වසේ මෛත්‍රයක් වඩන්න පුළුව. එහෙම නැතුව සමහරය භාවනා විතරක් කරනවා. ඇස් දෙක පියාගෙන සූපත්තේවා සූපත්තේවා කියලු හැබැයි ඇස්සැරල භාවනාවෙන් නැකිටට පස්සේ මිනිස්සු එක්ක සමහරලාවට පොඩි වචනයටත් ගහමරාගන්න යනෝ. ඇවිලෙනෝ ප්‍රශ්න ගැටලු කරන්නෙම කයමුල් කරගෙන වැරදි වැඩක්මයි. වචනයෙන් කරන්නෙත් සමහරලාවට කෙනෙක්ගේ හිතක් රීද වන දෙයක්මයි. ප්‍රායෝගිකව තමන්ගේ ජීවිතය තුළ කිසිම මෛත්‍රී සාගතව ජීවත්වී බක් නෑ හැබැයි සූපත්තේවා සූපත්තේවා කියලා භාවටත් කරන. එහෙම කරන භාවනාවක් තුළ භාවනාවක් වැඩෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා පිංවතුනේ සැබෑ ලෙසම ඔබේ හිතේ මෛත්‍රියක් පතුරෝ ගන්න දක්ෂවෙන්. ඒ විදිහට සසර මෛත්‍රිය පුරුදු කරගත්ත කෙනෙකුට අපි හිතමු සංසාරයෝය වගේ පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහලා සංසාර පුරුදු හැටියට හරි මෛත්‍රිය වඩලා භාවනා කරලා මෛත්‍රී සාගතව කයක් පුරුදු කරලා සිල් රැකලා සසර පුරුදු තියෙනයි ඉන්නවා. මේ සංසාර පුරුදු දිගින් දිගටම සසර අපි අරගෙන යනවා. එනිසා තමයි ඒවා පාරමී ධර්ම හැටියට. නිවන් අවබෝධය කරා යනතෙක්ම මෛත්‍රිය පාරමිතාවක් හැටියට කෙනෙගේ ජීවිතය තුළ රැස්වෙනෝ. උපකාර කරනවා. එවැනි සසර පුරුදු තියෙන ඉන්නවා. අන්න ඒ අය උපවපං ආත්මොල ඒ අයගේ හිත අභ්‍යන්තරයේ අර ගැටීම දවේශය පටිගානුසේ තියෙනවා. අලුයට ගිනිපොකුරු වගේ නිවන් දකිනකම්ම කෙලෙස් හිත ඇතුළෙ තියෙනවා. හැබැයි සසර මෛත්‍රිය පුරුදු කරගත්ත කෙනාට ඒවා මතු වෙලා විශාල විනාසයක් කරන්නේ නෑ. පාලනය කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඔහුට තියෙනවා. එනිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන්නේ සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා තරහ යනවා. හැබැයි තරහ ගියාට ඒ තරහි ස්වභාවය හරියට දී ඇන්ද ඉරක් වගේ කියන. දියේ අඳින ඉර ඒ සැනින් මැකිලෑනවා වගේ තරහ ගියත් ඒ සැනින් ඉවරයි. කාටවත් කරදරයක් අනතුරක් විනාසයක් තව කෙනෙකුට හිංසාවක් ඇති වෙන විදිහේ ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. එතනින් මේ තරහ තමන්ම කල්පනා කරලා සංසිඳව ගන්නවා. අන්න ඒ කෙනා සසර පුරුදු තියෙන සසර මෛත්‍රිය වඩාගත්ත කාටවත් හිංසාවක් නැති හිතක් සසර පුරුදු කරගත්ත කෙනෙක්. ඊළඟට පින්වතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තවත් පුද්ගලයෝ කොටසක් ඉන්නවා. ඒ අයගේ හිත්වල ස්වභාවය වැල්ල ඇන්ද ඉරක් වගේ කියනවා. අන්න ඒ කෙනා අච්චරම දියුන්නේ වැල්ල යඳින ඉරේ ස්වභාවය ඔබ කල්පනා කරන්න සමහර වෙලාවට දවසක් දෙකක් තුනක් උපරිම සතියක් තිය හුළඟට හරි මැකිලා යන. දින ගානක් යනකොට වැල්ල යඳින ඉර ඉබේම ටික ටික මැකිලා අවසන් වෙලා යන. ඒ වගේ සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා තරාගයාට පස්සේ සැනින් හිතෙන් අයින් කරගන්න බෑ. දවසක් තිසේ සමහරලාවට දත්මිටි කනවා කල්පනා කරනවා සමල් නොයෙක් දේවල් හිතනවත් දවස් දෙක තුනක් යනකං කතානොකර ඉන්නවා සමයිට රවාගෙන ඉන්නවා. එහෙම ඉඳලා උපරිම ඕන්නන් සතියක් යයි. ආයි තමන්ට දවස් දෙක තුනක් යැනකොට කල්පනාවෙනවා මං මොකටද මේ කාටවත් වෛර කරන්න. මං මොකටද මේවා දිගින් දිගට අරගෙනයන් අපිත් මැරෙන මිනිස්සුනේ. අන්න එහෙම කල්පනා කරලා අර හිතේ ඇතිවෙන දවේශය වෛරය තරහව තමන්ම හිතෙන් අයින් කරගන්න. එවැනි හිතක් ඇති කෙනෙකුටත් ධර්මය වඩාගන්න පහසුයි. බණ භාවනා පැත්ත දියුණු කරගන්න පහසුයි. මෛත්‍රී භාවනා වඩාගන්න පහසුයි. මෛත්‍රී කායකර්ම වචීකර්ම ඇති කරගන්න පහසුයි. නමුත් පින්වතනි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මේ ලෝකෙ දරුණුම පිරිසක් ඉන්නවා සංසාරිකව කිසිම භාවනාවක් කරලත් නෑ. අකුසලයටම හිතක් පුරුදු කරගත්තයි. හිතට එන අරමුණට සැනින් වහල් වෙන පුද්ගලයෝ ඉන්න. හිතේ රාග සහිත අරමුණක්කාවද, දවේශ සහිත අරමුණක්කාවද, ඊළඟට මෝහ සහිත අරමුණක් ආවද කෙලෙස්වලටම වහල් වෙමින් ජීවත්වෙච්ච පුද්ගලයෝ. එවැනි සමහර පුද්ගලයන් සංසාරිකව අකුසලේට නැඹුරු වෙලා සතරාපාය මහගෙදර කරගත්ත අපායගාමී ජීවිතම ගෙව්පයි. එවැනි පුද්ගලයන්ගේ ස්වභාවේ තමයි තරහක් හිතට ඇතිවුණොත්. යම් කිසි පුංචි දෙයක් ඇති මැරෙනෙකුණුත් හිතනු. පලිගන්නම හිතනු. විනාස කරන්නම හිතනු. බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමාවකට පෙන්නන්නේ හරියට ගලේ කෙටු ඉරහා සමානයි කිය. දැම් බලන්න ඔබ දැකළ ඇති ගල්වල කොටලා තියෙන සෙල් ටැම්බවල් සෙල්ලිපි කිය ලපි කියනවා. ඒ කාලෙ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලෙ රජවරු ඒලියපු සෙල්ලිපි තාමත් තියෙන. දැන් ඔය ධර්මාසෝක රජ්ජුරුව ශෙල් ටැඹවල් වල පිහිටෝල ඒ පිහිටෝපු අසෝකස්තම්භ ඒ වැලියපු බ්‍රාහ්මී අක්ෂරවලින් කරපු සෙල්ලිපි දැන් අවුරුදු දෙදහස් ගානක් තිස්සේ. තාමත් ඒවා තියෙන. ඊටත් පෙර ඔය සමහර වෙලාවට නොයෙක් අවුරුදු දහස් ගණන්වලට පෙර ඒ ගල්වල කොටපු සමහරලාවට චිත්‍ර ඒ කැටයම් වර්ග එකේ කාක්ෂර ඒවා තාමත් අපි හොයාගෙන කාල නිර්ණය කර කර බලනවා මේ අවුරුදු දහස් ගානකට පෙර මේ වගේ ජනවාස තිබිලා තියෙනවා. අවුරුදු දහස් ගානකට පෙර ඒ කාලෙ ජීවත්වෙච්ච මිනිස්සුන්ගේ මේ තියෙන කැටයන් වර්ග මේ සිතුවං වර්ග මේ ගලේ කොටපු ඒවා කියලා අපි මේවා හොය හොය කාල නිර්ණය කර කර බලනවා. එතකොට අපිට පේනවා අවුරුදු දහස් කනං දස දහස් කනං මේ ගලේ කොටන දේවල් ඒවා ටික ටික ටික ටික තමයි හිමීට මැකෙන්නේ කාලයක් යනකං තියෙනවා. ඒවගේ සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා හිතට තරහක් ඇතිවුණොත්. හිතට යම් කිසි වෛරයක් ඇතිවුණොත් ඒක සැනින් අවසං කරගන්න බෑ. දින කීපයකින් අවසන් කරගන්නත් බෑ. මාස කීපයකින් අවසං කරගන්නත් බෑ. අවුරුදු ගණන් තිස හිතනවා කොහොමද පලිගන්න කොහොමද විනාස කරන්න අවුරුදු ගණන් සැලසුම් කරනවා. ඒ හිතේ ස්භාවේ බොහොම දරුණුයි. සමහරලාවට මැරෙනකනුත් හිතහිත ඉඳලා තව කරුණු ගොුණු කරනවා. ඒ හිතට යම් තරහක් කාවට පස්සෙ කෙලෙස් සහිත පුද්ගලයාගේ ස්භාවය ඒ තමන්ගේ ඇතිවන තරහාව සාධහරණී කරණය කර ගැනීම පිණිස කරුණු එකතු කරනු. තමන් සාධහරණ පුද්ගලයෙක් කියලා මතු කරලා පෙන්නන්න තව තවත් කරුණු හොයනවා. හොයලා සමහරලාට අපේ අම්මගේ කාලෙත් ඔවුන් ඔහොම තමයි. අපේ තාත්තගේ කාලේ ඒත් ඔහොම කියලා තියෙන. අපේ සීයටත් ඔවුන්ගේ සීය බැනලා තියෙනවා. ඔය විදිහට කරුණු එකතු කරලා එකතු කරලා ගොනු කරලා තමන්ගේ හිතේ ඇතිවිච්චාර තරහව සාධහරණීකරණය කරගෙන වෛරයක් හිතේ දිගට දිගට අරගෙන යනවා. ඒ වෛරි සමහරලාට මැරෙනකොට ඉවරකෙන් නෙත්නෑ. එතනින් ඊළඟ ජීවිතයට අරගෙන යනවා. මං මැරිලත් ඕකගෙන් පලිගන්නවා කියලා හිතාගෙන මැරෙනයින්න. සමහර අය මැරෙන වෙලාවෙත් මං යකෙක් වෙලා හරි මුගේ බෙල්ල මිරිකනවා. සතෙක් සරපයෙක් වෙලා හරි ඇවිල්ලා මුගෙන් පලිගන්නවා. එහෙම හිතාගෙන ඊළඟ ජීවිතයටත් වෛරය අරගෙන යනවා. සමහර වෙලාවට ඔබ අහලා ඇති අර කාලි යක්ෂණීය කතාව. ආත්ම 500ක් පුරා ඇදිලා ගිය සසර වෛරයක්. යන්තම් එදා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටිය නිසා ආත්ම 500ක සසර වෛරයක් සංසිඳෙව්. එතකොට අපිට පේනවා මේ වෛර කියන ඒවා ආත්මෙන් ආත්මි සසර යනවා. ඒව අවුරුදු දහස් ගනන් වෛර පවතිනෝ. අර සෙල්ලිපි වගේ. අන්නේ නිසා හිතට තරහක් වෛරයක් ආවොත්. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන්නේ මේ හිතේ හටගන්න දවේශය වෛරය කියලා කියන්නේ යකඩේක හටගන්න මලකඩ වගේ කියන. යකඩේක හටගන්න මල යකඩේම විනාස කරලා දාන. එතකොට යකඩයක් විනාස වෙලා යන්න මේ බාහිර දෙයක් නිසා නෙමේ ඒ විනාසයට හේතුවෙන දේ මතුවෙන්නේ යකඩේ තුළින්මයි කියන. ඒ වගේ තමයි ඔබේ හිත තුළ හටගන්න දවේශය වෛරය තරහාව ඔබ විනාස කරලදානො. ඔබෝ නිරේට ඇදගෙන යනො. ඔබෝ තිරිසන් ලෝකෝල්ට ඇදගෙන යනො. ඔබෝ විශාල විනාස කර අරගෙන යනො. දැම් බලන්න ෂණිකව ඇතිවන ෂණික කෝපය කියයි. සමහරලාවට මට ඒ වෙලා මොකුත් හිතාගන්න බැරි වුණ. මට ඇතිවිච්ච තරහත් එක්ක මට මැරෙනව පෙනුන්නේ. ඔහොම කියන මිනිස්සු කොච්චරනං අද ජීවිතය විනාස කරගෙන දුක්විඳිනවද. ඔබ ගිහිල්ල බැලුවොත් බන්ධනාගාරවල ඉන්න මිනිස්සු. හිර දනුවන් ලබපු මිනිස්සු. ජීවිතාන්තයට හිරේ කියයි. මරණ දනුවන් ලබපු අයි. ඔවුන් කියන්නේ ඒ වගේ කතාවල්. අනේ ඒ වෙලායමන් තව ටිකක් ඉවසුවන අදමං මෙතන නෑ. එදා මට ඉවසගන්න බැරි වුණා. එදා මට මැරෙනවා පෙනුන්නේ. මං කරපු දේ ප්‍රතිඵලය මට දැනුයි තේරෙන්. ඒ වගේ මිනිස්සු ජීවිතයේ සම්පූර්ණයම වරද්දගෙන විනාස කරගෙන ආපස්සට පසුතැවෙනවා අනේ දා මං ඉවසුවනං මට යම් කිසි පාලනයක් තිබුණනං අද මං මේ විනාසයට පත්වෙන්නේ නෑ කියලා. ඒ නිසා පින්වතුනේ අපේ හිත තුළ මේ තරහව වෛරය ද්වේශය පලිගැනීම මේ ඇතිවෙන ගැටීම් සහිත ස්වභාවය පාලනය කරගන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්නට ඕන. ඒ පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේශන කීපයක් තියෙනවා. ඒ අතරින් අදාපි විමසල බලමු විතක්ක සන්ඨාන කෙන සූට්‍ර. මේ විතක්ක සංඨාන සූත්‍රය තුළ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන්නේ හිතේ හටගන්න විතර්කයන් කොහොමද ධර්මානුකූලව උපක්‍රම යටතේ පාලනය කරගන්න. හිතේ හටගන්න විතර්ක තියෙනවා. රාග සහිත විතර්ක දවේශවිතර්ක ඊළඟන මෝහවිතර්ක මේ අපේ හිත හැදිලා තියෙන්නේ ලෝභ දවේශ මෝහ කියන අකුසල මූලයන්ගේ. පිංහතුනේ අකුසල මූලයන්ගෙන් හටගත්ත හිතේ ස්වභාවේ තමයි අකුසලයට ඉබේම ඇදිලා යනවා. කිසිම විහෙසක් අමාරුවක් ඇතුව අකුසලේ නිකම් පුරුදු කරන්න ඕන දෙයක් නෙමේ. අකුසලයට ඇදෙන. ඒක හරියට මේ වගේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්න්නන්නේ ගංගාවක් පහලට ගලාගෙන යනවා. දැන් ගංගාව පහලට ගලාගෙන යනකොට ඔබට බලාගෙන ඉන්නකොටත් තේරෙනවා මේ ගලාගෙන යන ජල පහර. ඉබේම පහලට කිසිම අමාරුවක් නැතුව ඒ ගලාගෙන යන රටාව දිගේම ගලාගෙන යනවා ගංගාව පහලට. අන්නේ වගේ. දැන් හිත හැදිලා තියෙන්නේ මේ සංසාරික සත්වයා. සසර ඉපදීපදි යන්නේ ලෝභ දවේශ මෝහ කියන අකුසල මූලයන්ගෙන් හටගත්ත හිතක් නිසා. ඔබට බණහන කොටනම් කෙලෙස් කොහිද තියෙන්නේ. අනේ අපේ හිතේ නං එහෙම කෙලෙස් නෑ. අපිට නං එහෙම නෑ. අන්න ඒ වගේ හිතෙන්න පුළුවන්. අලු යට ගිනි පොකුරු තියෙනවා වගේ. හිත අභ්‍යන්තරේ පටිගානුසය අවිජ්‍යානුසය රාගානුසය මේවා කෙලෙස් ධර්ම හැටියට අනුසේ ධර්ම හැටියට ආශ්‍රව ධර්ම හැටියට හිත ඇතුළෙ තියෙන්. ඒ කෙලෙස්වල ස්වභාවේ තමයි ඉබේම රාග සහිත අරමුණක් ආපු ගමන් හිත ඇතුළෙ තියෙන රාගානුසේ මතු වෙලායනවා. ලෝභ සහිත සිතුවිලි බලවත් වෙලායනවා. සමහර වෙලාවට පටිග සහිත අරමුණක් පටිග නිමිත්තක් මතු වෙච්ච ගමන් හිත ඇතුළෙ තියෙන පටිගානුසේ මතු වෙනවා. ඊළඟට අවිද්‍යා සහිත මෝහ සහිත අරමුණු ඔස්සේ අවිද්‍යානුසේ එකතු වෙනවා. සැනින් ඉස්පර්සයත් එක්ක ඇතිවන සැපදුක් උපේක්ෂා විඳීම් එක්ක මේ කෙලෙස් මතුවෙවී මතුවෙවී ඉබේම පහලට ගලාගෙන යන ජලපහරක් වගේ අපායගාමී සසර ගමනකට හිත සකස් වෙනවා. එහෙම කෙලෙස්වලට ඇදෙන හිතක් ආපස්සට හරවන්න නං අපි ඒ පිණිස වීරයක් ගන්න ඕන ඒක හරියට උඩුගම් බලා පීනනවා වගේ දෙයක්. දැන් බලන්න පහලට පීනගෙන යන කිසිීම වෙහෙසක් නැතුව ගලාගෙන යන ජලපහරක ඉබේම පල්ලෙහාට සමහරලාට ඇදීගෙන යනවා. හැබැයි උඩුගම්බලා පීනන කෙනෙකුට ජල පහර කපාගෙන බිඳගෙන ඉහළට පීනන්න නම් ලොකු වෙහෙසක් දරන්න වෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ කියන අකුසල මූලයන්ගෙන් හටගත්ත අකුසලයට පුරුදු වෙච්ච හිතක් කුසල් පැත්තට යොමු කරගන්න නම් අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ කියන කුසල සහිත නිමිති ඔස්සේ හිතක් පුරුදු කරගන්න නම් ඒ පිණිස අපිට තියෙන්න ඕනෑ හරියට උඩුගම්පලා පීනනවා වගේ වීරයක් ආතාපි කෙලෙස් තවන වීරයක් තියෙන්න ඕන. වීරියෙන් තමයියා අකුසලේට ඇදෙන හිතක් කුසලේට ගන්න කුසල් පැත්තට හරෝගන්න වීරියෙන්. සම්පජාන හොඳ නුවනක් තියෙන්න ඕන. නුවනින් තමයි යොහු ඒක ආදීනව දකින්නේ. මං මේ කෙලෙස්වොලට ඉඩ දුන්නොත් මට මේ වගේ විනාසයක් වෙයි. මේ රාගේ නිසා දවේශය නිසා මෝහෙ නිසා මං කොච්චර අපායි වැටිල ඇද. මං කොච්චර දුකටපත් වෙලා ඇද්ද? මං කොයි තරම්නම් ජීවිතේ විනාශ කරගෙන ඇද්ද? ඒ නිසා මේ කෙලෙස් වලට ඉඩ දුන්නොත් මම මේ වගේ අකුසල් රැස් කරනවා. ඒවෑ විපාක මටම සසරේ අරගෙන යන්න වෙනවා. ඒ විදිහට හිතලා මේ කුසල් අකුසල් අනුව පින් පව් අනුව ආදීන වශයෙන් ධර්මයේ වශයෙන් අනිත්‍ය දුක් අනාත්ම වශයෙන් මේ හැම විදිහකටම ධර්මානුකූලව මෙනෙහි කරලා මෙනෙහි කරලා අකුසලයට ඇදෙන හිතක් කුසලයට හරවන්න නම් හොඳ නුවණක් තියෙන්න ඕන ඔබට. ඒ නුවණට ධර්මයේ කියන්නේ සම්පජාන. අන්න ඒ සම්පජාන කියන නුවණ ඔබට තියෙන්නට ඕන. සතිමා ඒ පිණිස ඔබ හොඳට සතර සතිපට්ඨානය තුළ සිහිය පිහිටෝන හොඳ සිහියෙන් කටයුතු කරන හොඳ බලවත් සිහියක් ඇති සතිවන්ත කෙනෙක් බවට පත්වෙන්නට ඕන. අන්න එතකොටයි ඔබට අකුසලයට ඇදෙන හිතක් කුසලයට හරෝගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පේනවා හරියට ගංගාවක් පහලට ගලාගෙන යනකොට කිසිම වෙහෙසක් නැතුව පහලට ඇදීගෙන යනවා. හැබැයි උඩුගම් බලා පීනන කෙනෙකුට ලොකු වෙහෙසක් වීරයක් යොදන්නට වෙනවා. අන්නේ වගේ තමයි අකුසලේට ඇදෙන හිතක් කුසලේට හරවන්න නං ආතාපි සම්පජානෝ සතිමත්. කෙලෙස් තවන වීරයක් තියෙනට ඕන. හොඳ නුවනක් තියෙනට ඕනෑ හොඳ සිහියක් තියෙනට ඕන. අපි විමසල බලව කොහොමද මේ කෙලෙස්වලට ඇදෙන හිතක් අපි ධර්මයට යොමු කරගන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විතක්ක සන්ටාන සූත්‍රය තුළින් බොහොම ප්‍රායෝගික උපක්‍රම කීපයක් අපිට පෙන්නල දෙනවා. අපි බලමු දවේශය කොහොමද මේ ධර්මානුකූලව යටපත් කරගන්න. ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා පළවෙනිම උපක්‍රමේ. කෙනෙකුට යම් කිසි පටිග නිමිත්තක් ඔස්සේ අයෝනිසෝ මනසිකාර යෙදීම තුළ නූපන් දවේශය උපදිනවා උපන් දවේශය බලවත්වෙනවා. ඔන්න ද්වේෂයක් ඇති වෙන්න හේතු වෙන කරුණු දෙකක් එතන තියෙනවා. ඒ තමයි පටිග නිමිත්තයි අයෝනිසෝ මනසිකාරය. අන්නේ තුල තමයි නූපන් ද්වේෂය උපදින්නෙත් උපන් තරහක් වෛරයක් තියෙනවනම් තව තවත් වැඩි දියුණු වෙලා යන්නෙත් අයෝනිසෝ මනසිකාරය තුළ. මේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ කෙලෙස් වැඩිවන විදිහට කල්පනා කරනවා. කෙලෙස් බලවත් වෙන විදිහට කල්පනා කරන්න පෙළඹෙනවා. අපි හිතම හිතට තරහක් ඇතිවුණ යම් සිදුවීමක් තුළ හිතනවා මේක නම් ඉවසලා හරියන්නේ මේකට මොනව හරි කරන්න ඕන. මේවා අපි ඉවසන්න ගියොත් නිකන් අපි බාල්දු වෙනවා. ඒ නිසා මේකට නම් මොනව හරි කරන්න ඕන. එහෙම හිතන්න හිතන්න මොකද වෙන්නේ? තව තවත් හිතේ වෛරය බලවත් වෙනවා. ද්වේෂය බලවත් වෙනවා. නූපන් අකුසල් උපදිනවා. උපන් අකුසලේ වැඩෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා කෙනෙකුට මේ විදිහට පටිග නිමිත්තක් මුල් කරගෙන අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ මොහු යෙදෙනවා නම් අන්නයා ඒ දවේශය වෛරයේ තරහව බලවත්වෙන විදිහේ සිතුවිලිවල තමයි යොහු ක්‍රියාත්මක වෙන්. පටික නිමිත් අපි තේරුම් ගමු. පටික නිමිත්ත කියලා කියන්නේ යම් කිසි දවේශයක් ඇතිවෙන්න හේතුවෙන කාරණය. අපි මෙහෙම හිතමු ඔබට නිරපරාදය. බොරු චෝදනාවක් කළ කවුරු හරි බැන්න කියලා හිතන් අන්න නිමිත්තක්. මොකද දැන් නිමිත්ත ඔබ කිසිම වැරැද්දක් කරලා නෑ තැන් කොහොමත් එහෙමන හිතන්නේ තමන් සූදනනේ අපි හිතම ඔබ සූදනා ඔබ කිසිම වැරද්දක් නොකරපු කෙනෙක්. හැබැයි ඔබේ මූණටම කවුරු හරි ඇවිල්ලා බැනලා බැනලා යනවා. බොරු චෝදනාවක් කරලා බැනලා නින්දා කරලා ඔබට තර්ජනෙත් කරලා කියා කියලා හිතන්. අන්න දැන් නිමිත්තක් තියෙනවා. මොකද්ද? මගේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා මට බොරුවට නිරපරාධ මේ විදිහට බැන්න. මට මෙහෙම තර්ජනය කරා. මට නින්දා කරා. අන්න යම්කිසි නිමිත්තක්. දැන් ওই නිමිත්ත තුල අපි හිතන විදිහට තමයි කෙලෙස් බලවත්වෙන්නේ. ඔන්න ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සරල. දැන් අපි හිතමු ඒ නිමිත්ත ගැනම අපි යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් හිතනවා කියලා. කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙන විදිහට හිතනවා. අපිට පුළුවන් ඒ ගැන හිතන්න ඒ මනුස්්‍යය කරගන්නත ඒ මනුස්්‍යය ගෙනයි. මට අදාළ නැත්නම් මංමොකට දෙක පිළිගන්න. ඒ කරපු එක චෝදනාවක්කත් මට අදාළ නෑ මම නොකරපු දෙයක් ති මංමොකට දේකට ඇවිස්සෙන්නේ. යා කරගත්ද යා ගෙනයයි. අන්නේ විදියට හිතන්න පුළුවන්නම් එතකොට හිතේ උපන් වෛරයක් තරහක් තිබුණනම් ඒකත් යටපත් වෙනවා. නූපන් දවේශය නූපදන මට්ටමටම යටපත් වෙලා යනවා. හැබැයි ඒ කාරණය ගැනම අයෝනිසෝ මනසිකාරය දුනොත් මූට වටිනවද මං වගේ කෙනෙකුට ඇවිලා මෙහෙම කතා කරන්න. මං මේ නොකරපු දෙයක් නේද මේ කිව්වේ මේකට නං ඉවසල හරියන්න. තවත් එයි අපේ ඔළුවේ නගින්න. ඔය වගේ දැන් අපි එහෙම හිතුවොත් මොකද වෙන්න. එහෙම හිතන්න හිතන්න වෙන්නේ අන්න හිතේ ඇතිවෙච්ච තරහක් තියෙනවා නම් තව තවත් බලවත් වෙනවා. නූපන් වෛරයේ උපදිනවා උපන් වෛරයේ බලවත් වෙනවා. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ විතක්ක සන්ටාන සූත්‍රයේ පළවෙනි උපක්‍රමී හැටියට පෙන්වනවා මහණෙනි යම් කිසි පටිග නිමිත්තක් ගැන අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් හිතන්න හිතන්න නූපන් දවේශය උපදිනවා උපන් දවේශය වෛරයේ බලවත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ තරහව වෛරයේ නැති කරගන්න නම් කළ යුතු පළවෙනිම උපක්‍රමේ තමයි අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් පටිග නිමිත්ත මෙනෙහි කර කර ඉන්නේ නැතුව කුසල අරමුණකට හිතගන්න කියන. වෙනත් දෙයක් කරන්න කියන සරලම දෙයක් වෙන දේකට හිතයොමු කරගන්න අන්න පළවෙනිව දෙබොහොම සරල අපි හිතම් මෙහෙම දැන් ඔන්න තරහකාරයම මතක් වෙන හැමවෙලේම ඒ බැනපු එක තමන්ට නින්දා කරපු එක ඒ ගැනම සිහි වෙනවනම් අපි ඒක අමතක කරගන්න හිතාගෙන සමහර වෙලාවට වෙන දේකට හිතගන්න එක පොතක් කියවන්න පටන් ගන්න. හිතට මේකම වද දෙනවා. හිතට මේක කල්පනා වෙනවා. ඒක අමතක කරන්න හිතාගෙන අපි එක්ක පොතක් කියවනවා. එක්කො සමහරලාට රූපවාහිනිය දාලා මොනොහරි යන ඕනම දෙයක් ඔය බලාගෙන ඉන්න අර හිතෙන් අමතක කරගන්න ඕන නිසා මිනිස්සු ප්‍රශ්න එනකුට එක්කො පත්තරයක් කියවන්න පටන් ගන්න එක්ක කොහරි ගමනක් ගිහිල්ලා එනවා එක්කො නෑදෑ ගෙදරක යනවා කොහේ හරි ඇවිදලා රවුමක් හරුවේ ගිහිලා කඩේට හරි ගිහිල්ලා ටවුන් එකට හරි ගිහිල්ලා මොනවා හරි බොහි නිකන් ඇවිදලා එනවා මොකද තනියෙන් ඉන්නකොට ඉඳගෙන ඉන්නකොට අර ප්‍රශ්නේ හිතට ගලාගෙන එනවා මට මෙහෙම කීවා මෙහෙම කීවා මට මෙහෙම බැන්න එහෙම මතක් එන්න මතක් එන්න තරහ වෛරය ඇති වෙන නිසා අමතක කරගන්න හිතාගෙන ඔන්න වෙන වෙන උපක්‍රමන රැසක් අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. ඒකත් සරල ක්‍රමයක්. එක පොතක් කියවනවා බණක් අහනවා එක්ක රූපවාහිනියක් දාගෙන බලනවා එක්ක වෙන දේකට මොනවා හරි වෙන අරමුණකට හිත ගන්නවා. ඒ තමයි සරලම උපක්‍රම. එහෙම වෙන අරමුණකට හිත යොමු කරලා ටිකක් පුරුදු කරනකොට අර හිතේ ඇති වෙන තරහ වෛරය හිතෙන් නැති වෙලා යනවා. ඒක ක්‍රමය. දෙවනි උපක්‍රමයේ හැ පෙන්නකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මහණෙනි සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා අර සසර ගලේ කෙටු ඉර වගේ තරහා වෛරයේ හිතේ පවත්වන්න මට්ටමට හිතක් පුරුදු කරගත් අය. සැනින් අමතක කරගන්න බැරි අයින්න. සසර පුරුදුනේ සංසාරිකෝ මෛත්‍රය වඩලනේ හිත දමනය කරලනේ. එවැනි පුද්ගලයන්ට ඒ තරන් ලේසියෙන් හිතේ ඇතිවන තරහක් වෛරයක් අමතක කරගන්න අමාරුයි. දැන් අපි හිතමු බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහනෙන වෙනත් උපක්‍රමයක් යෙදුවත් ඒ උපක්‍රමය තුළිනුත් අර හිතේ තියෙන දවේශය වෛරය මතුවෙන්න පුළුවන් කිය. ඒ කියන අපි හිතමු දැන් තරහකාරය අමතක කරන්න අර බැනපු දේ මතක් වෙනකොට ඒක අමතක කරන්න හිතාගෙන රූපවාහිනිය දානවා. මෙන්න ටීවී එක ඇතුලෙන් පේන්නේ තරහකාරයමයි එතකොට. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. පොතක් බලනකොට පොත ඇතුලෙනුත් පේන්නේ තරහකාරයාගේ රූපෙමයි. බැලූ බැලුවත තරහකාරයම පේනවා. පාරේ ගියත් පේනවා මුන් මට මෙහෙම කීවනේ. මුන් මට මෙහෙම කීවනේ. අනිත් මිනිස්සු පේන්නේ තරහකාරයා වගේමයි සමහරලාවට. ඒ වගේ අර හිතේ ඇතිවෙන තරහව වෛරය සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා වෙන මොනවා කරන්න ගත්තාත්. රූපවාහිනියක් බැලුවත් පොතක් කියවුවත් පත්තරයක් කියවුවත් ගමනක් ගියත් බැලූ බැලූ හැම තැනම නිදාගන්න ගියත් පුටුවක වාඩි වෙලා හිටියත් හිටගෙන හිටියත් ඒ බලන හැම මොහොතකම හිතට ඒකම බලවත් වෙනවා මට මෙහෙම කිව්වා නේද අන්න එහෙම හිතෙනවා මට මෙහෙම නින්දා කරා නේද මේක නම් ඉවසලා හරියන්නේ මේකට නම් මොනවා හරි කරන්න ඕන ඒ වගේ මොන උපක්‍රම යෙදුවත් හිතෙන් යටපත් කරගන්න බැරි මට්ටමට කෙලෙස් බලවත් නම් එතකොට පළවෙනි උපක්‍රමේ හරි ගිහිල්ලා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ එවැනි ද්වේෂයක් වෛරයක් බලවත් කෙනෙකුට අර පළවෙනි උපක්‍රමය ඔස්සේ තරහව යටපත් කරගන්න බැරුව යන. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ තවත් ක්‍රමයක් දෙවනි උපක්‍රමේ පෙන්නල දෙනවා. දෙවනි උපක්‍රමේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහනෙනේ ආදීනව වසේ මෙනෙහි කරන්න පුරුදුවෙන්. ආදීනව බලන්න කියනවා. දැම් කුසල අරමුණකට හෝ වෙනත් අරමුණකට හිතියොමු කරලා හිතේ ඇතිවෙන තරහ වෛරය අමතක කරගන්න බැරිනම් දෙවනියට අපි උත්සාහ කරන්නට ඕනෑ මේ දවේශයේ වෛරයේ ආදීනව දකින්න මහන්සිගන්නට ඕන. ආදීනව සිහිකරනවා කියන්නේ ඔහු කල්පනා කරනවා මෙහෙම. මේ තරහ වෛරය නිසා හදිසී හරිමම් මැරුණොත් කොහෙයයිද. තරාකාර යනමෙන් අපා යන තමන්නේ මොකද තරහා තියනෙ දැන් තමන්ගෙ හිතේ. දවේශයේ තියනෙ තමන්ගෙ හිතේ. තමන් වෛර කරන පුද්ගලයා සමහරලාට බොහොම සතුටෙන් ඉන්නවා. මේ මිනිස්සයා hina වෙලා මේ මිනිස්යාගේ ජීවිතේ බොහොම සන්තෝෂයෙන් ගත කරනවා. අනුන්ට වෛර කර කර ඉන්න පුද්ගලයාගේ හිත තමයි දැවෙන්නේ, පිච්චෙන්නේ, කන දේ ඇඟට අල්ලන්නේ නැහැ. නිින්ද යන්නේ නැහැ. දවල් රෑ තිස්සේ මතක් එනවා මෝ මට මෙහෙම කිව්වා මෙහෙම කිව්වා කිය කිය හැම වෙලේම මතක් එනවා. දැන් බලනකොට විඳවන්නේ අනුන්ට වෛර කරන පුද්ගලයාම තමයි විඳවන්නේ. ඒක හරියට යකඩේක හටගන්න මල යකඩයක් විනාස කරනවා වගේ දෙයක් දැන් වෙලා තියෙන. අනුන්ට වෛර කරන්න ගිහිලා දැන් විඳවන්නේ තමම්මයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ආදීනව සිහි කරන්න. ආදීනව හිතන කෙනා කල්පනා කරන හදිස්සී හරි මේ තරහෙන් වෛරේ මං මැරුණොත් නිරේ වැටෙන්න්න පුළුවන් කෞද මාව පේරගන්න. මන් තිරිසං අපායකට වැටුණු මේ දවේශෙන් වෛරෙන් ජීවත් වෙලා වෛර කර කර ඉඳලා මගේ හිතේමනේ දකුසල් පිරෙන් වෛරී කියන කොච්චරනම් බලවත් අකුසලයත් මම දුගතියට වැටේ. මම අපායකට වැටේ. මන් නිරේ වැටෙන්න්න පුළුවන් ප්‍රේත ලෝකෙකට වැටෙන්න්න පුළුවන් යක්ෂයෙක් වෙලා උපදින්න පුළුවන්. මම දුගතිය වැටෙන්න්න පුළුවන් මේ දවේශය නිසා මමම නේද විනාසවෙන්. සමහර වෙලාවට සංසාරිකව. සසර ජීවිත ගැන කල්පනා කන මං කොච්චරනං ඔය තරහා වෛරය නිසා සමහරලාට පිහි ඇනුම් කාල ඇති බිලි කැපුම් කාල ඇති. රණ්ඩු සරුවල් වලට ගිහිලා සමහරලාවට ගුටි කාලම් මැරිලා ඇති. එතකොට එහෙම හිතනවා. එහෙම මෙනෙහි කරනකොට කල්පනා වෙනවා මේ ද්වේෂයේ වෛරය නිසා මම විනාශ වෙනවා නේද? මම මේක හිතෙන් අතහැර ගන්න ඕන කියලා. අන්න Tamanටම ආදීනව දකිනකොට තමන්ගේ හිතේ හටගත්ත ද්වේෂයේ වෛරයෙන් තමන් විනාශ වෙනවා කියන එක දකිනකොට ඔහුට ඒකෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි දෙවනි උපක්‍රමය. එතකොට ඔබේ හිතේ අතහැර ගන්න බැරි තරහක් තියෙනවනේ. ඔබේ හිතේ දිගට දිගට පවත්වගෙන යන වෛරයක් තියෙනවන අන්න ඔබ කල්පනා කළ යුතු ක්‍රමවේදයක්. ඒ තමයි තරහාව වෛරය දවේශය නිසා විනාසවෙන්නි තමම්මයි. හරියට යකඩේක හටගන්න මලකඩ යකඩයක් විනාස කරනවා වගේ දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහනෙනි ආදීනව සිහිකිරීම තුළ කෙනෙකුට හිතේ හටගත්ත දවේශය වෛරය අතහැරගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි දෙවනි උපක්‍රම. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මහනෙන සංසාරිකව දවේශය වෛරය බලවත්ම පුද්ගලයෝ ඉන්න. අර ගලේ කෙටුව වගේ අයි. ඒ වගේ අයට ආදීනව සීකල් හරියන්නෙත් නැති පුද්ගලයෝ ඉන්නවා කියන. ඒක මේ වගේ දෙයක් තැන් අපි හිතමු කවුරු හරි සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා පලිගන්නම හිතනවා. විනාස කරන්නම හිතනවා. මරාගෙන මැරෙනවාගේ කියම ඉන්න. එහෙම ඉන්න කෙනෙකුට ගිහින් කිව්වොත් අපායයි නේද. ආ මට අපාය හොඳයි කියනවා. මං ඕකු මරාගෙන මං යන අපායක යන්නම් කියනවා. එතකොට එයා අපාය යන්නත් කැමති. එයා සමහරලාවට මට ඕන එකක් වෙච්ච දෙයක් කියන තරහකාරයාගෙන් පලිගත්තට පස්සේ මට මොන වුණක් කමන්නේ කියන. එතකොට ඔහු අර ආදීනව සිහි කළ ඔහුට වැඩක් නැහැ. මොකද ඔහු ඕන දෙයකට කැමති. අපාය යන්නත් කැමති ඔහු. නිරේ යන්නත් කැමති. හිරේ යන්නත් කැමති. මුං ඔක්කොම් මරලා මම ඉල්ලුම් ගහට ගියක් කමන්නෑ කියන. එතකොට ඒකටත් කැමති. එහෙම පුද්ගලයෙක් දවේශයට යටවෙලා අවසානයි. අර වෛරයට සම්පූර්ණයම යටත් වෙලා ඔහුට තමන්ගේ විනාසි පේන්නේ. ඔහු තමන් මොන විනාසයට පත් වුණක් කමන්නෑ කියන අදහසට එනවා තමන්ගේ හිතට ඔහු අහල් වෙලා ඉවරයි. එහෙම පුද්ගලයෙකුට ආදීනව සිහිකරාට වැඩක්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඒ මට්ටමට දැන් මේ දෙවනි අවස්ථාව තුළ දවේශය බලවත් වෙලා තියෙන්. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම කෙනෙකුට තුන්වෙනි උපක්‍රමයක් පෙන්න්නනවා. දැන් ඔන්න පළවෙනි උපක්‍රමේ තමයි හිතට ද්වේෂයක් තරහක් වෛරයක් ආවොත් ඒ අකුසල නිමිත්ත මෙනෙහි කරන්න ඇතුව වෙන කුසල අරමුණකට වෙනත් අරමුණකට ප්‍රායෝගිකව හිත වෙනත් අරමුණකට ගන්න උත්සාහයක් ගන්න. එහෙමත් හරිගේ නැත්නම් තමයි ආදීන වසයෙන් සිහි කරන්න. ආදීනව සිහිකල්ලත් හරියන්න නැත්නම් තුන්ගෙන උපක්‍රමේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා දන්න කියනවා. කොහොමද මේ තරන් දවේශයක් මා තුළ හටගත්තේ. දැන් වෙන අරමුණකට යොමු කල් හරියන්නෙත් නෑ ආදීනව සිහි කරත් අපාය ගියත් කමක් නැහැ. මාව මැරුණක් කමක් නැහැ. මම හිරේ ගියක් කමක් නැහැ. එල්ලුම් ගහට ගියක් කමක් නැහැ කියන මට්ටමට Tamange ද්වේෂය එච්චර බලවත් නම් ඇයි මේ තරම් තරහක් මා තුල මේ තරම් වෛරයක් මා තුල ඇති වුණේ කොහොමද කියලා ආපස්සට මෙනෙහි කරලා මුලට හිතාගෙන යන්න කියනවා. පින්වතුනි සමහර ওই දීර්ඝව යන සසර වෛර ආපස්සට හිතලා බැලුවොත් Tamanටම ලැජ්ජ හිතෙනවා. චිකේ මේ වගේ දේකටද මං මේ මෙච්චර වෛර කරන්න. මේ වගේ පුංචි දෙයක්ද මං මෙච්චර දුර අරගෙනගී. එහෙම තමන්ටම ලැජ්ජ හිතිලා තමන්ටම එක හිතෙන් අතහැරගන්න පුළුවන් අවස්ථාත්වයනවා. බලන සමහරෝය ප්‍රශ්න පවුල් පිටිම් මරාගන්න දේවල් අපිට ආරංචි වෙනවා. දිගට දිගට මරාගත්ත සමහරලාට ඒ පවුල කෙනෙක් මරපුහම ඒ අයකතු වෙලා අනි පවුල කෙනා මරනවා. ඊළඟට ආයේ පවුල එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් මරන. ඔහොම දිගට දිගට යන වෛරතියනවා. හැබැයි කෙලවර හොයාගෙන ගියොත් ආපස්සට කවුරු හරි කියපු කේලමක් තමයි මේකේ කෙලවර තියෙන්නේ. සමහරලාවට අනවබෝධය නිසා ඇතිවෙච්ච දෙයක්. තමාට පොඩි ළමයි ඉස්කෝලේ ගහගෙන රණ්ඩු වෙලා. මේ පුංචි ළමයින්ගේ ප්‍රශ්නයකට දෙමව්පියෝ මැදිහත් වෙන්න ගිහිල්ලා තමයි දැන් මේ පවුල් අතර ආරවුල ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එක්ක ළමයි සෙල්ලම් කරලා බෝලේ ගිහිල්ලා එහා වත්තට. ඔන්න මිනි මරාගත්ත හේතු. එතකොට ඔය වගේ සමහර පුංචි දෙයක් ඇති විශාල විනාශයකට. ඔබ දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ගෝෂිතාරාම විශාල ආරවුලක් ඇති වුණ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා අතර. මේ ආරවුල කොච්චර දුරදිග ගියාද කියන්නේ අන්තිමට බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්‍ෂූන්ට අවවාද කරනකොටත් ඒක පිළිගත්තෙත් නෑ එක භික්‍ෂූන් වහන්සේ නමක් ඇවිල්ලා මේ ඔක්කොම් පුතත් ජනයි ඒ අය අතර දැන් ආරවුල්ලට පැටලිලා පැටලා දෙගොල්ලු රණ්ඩුවෙන අන්තිමට පාත්තරවලින් ඉඳං ගහගත්ත කියන. මෙහෙම රණ්ඩුව දුරදිග ගිය වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්‍ෂූන් වහන්සේ රැස් කළ කියනවා මහනෙනි මෛත්‍රිය වඩන්න මේ දවේශය සංසිදව ගන්න. එතකොට එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කියනවා ස්වාමිනි ඔබහන්සේ ඔබහන්සගේ පාඩුවේ ඉන්න කියෝ. මේ රණ්ඩුව නිසා අපි ටිකක් ප්‍රසිද්ධත් වනාකින් දැන් එහෙමත් ප්‍රසිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නය අපි දිගට අරගෙන යන්නම් ඔබහන්සගේ පාඩි ඔබහන්ස ඉන්න කියෝ. ඒ විලි බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු සංගේ අතහැරලා මහා වනාන්තරයට වැඩම කරලා පාරිලේය වනේ වැඩහිටිය වස් කාලය. පිරිසෙන් වෙන් වෙලා තනියම වැඩහිටිය. මේකට හේතුව බලාගෙන යනකොට අන්තිමට කෙලවරේ තිබ්බේ වැසිකිලි බාල්දියක ඉතුරු වෙච්ච වතුර ටිකක්. අන්න ඒක තමයි ප්‍රශ්නෙට හේතු. එදා ගෝෂිතාරාමේ ධර්මදර භික්ෂූන් වහන්සේලා විනේදර භික්ෂූන් වහන්සේලා කියලා කොටස් දෙකක් හිටිය. ධර්ම දරයි. ඒ අය ධර්මයම කටපාඩං කර කර ධර්මයම කටපාඩමින් දැනගෙන හිටිය හැබැයි කටපාඩං කරගෙන හිටියට ප්‍රායෝගිකව ධර්මය පුරුදු කරලා නෑ. ඊළඟට විනේ දර කොටසක් හිටිය. ඒ විනේ දරාය විනය ශික්ෂාපද හරියට නීතියට රකින්න උත්සාහ කරන කොටසක්. තැන් කණ්ඩායන් දෙකක් හිටිය මේ අය හොඳ ධර්මදරයු මේ අයි විනේ දරය. ඔන්න ධර්මදර ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වැසිකිලියකට ගිය වෙලාවේ සාමාන්‍යෙන් දැක්හා විනේ තියෙනවා වැසිකිලි භාජනයක වතුර ටික පාවිච්චි කළ අවසන් වනාට පස්සේ වතුර ඉතුරු කරන්න ඇතුව ඒ වතුර ටික හලලා ඒ භාජනය මුනින් නමලා එනවා. දැන් කලින් ගිහිල්ල තියෙන විනේ දර භික්‍ෂූන් වහන්සේ නවා. උන්වහන්සේ වැසිකිලි ගිහිලා කල්පනා කර වතුර ටිකක් හිඟ කාලයක්. මේ ඉතුරු වෙච්ච වතුර ටික හලන්නේ නැතුව තව කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න තියන්නට ඕන කියලා වතුර ටිකක් ඉතුරු කරලා දැන් ඊළඟට වැසිකිළියට ගිය මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැක්කා මෙන්න භාජනයේ වතුර ටිකක් තියලා දැන් මේක බුදුරජාන් වහන්සේ නොකළ යුතුයි කියලා කියපු මේක දැන් ඇවතක් වෙලා කවුද ගියේ කියලා බලපුවාම කලින් ගිහිල්ලා තියෙන විනේදර භික්ෂුන් වහන්සේ නම අන්න දැන් කාරණයක් හොයාගත්තා එළියට ඇවිල්ලා කිය ඔන්න මහ ලොකු විනේ අන්න වැසිකිලි බාල්දියේ වතුර ටිකක් තියලා ඇවිල්ලා කියලා ඔන්න පටන් ගත්තා. අර වතුර ටිකෙන් පටන් ගත්ත ප්‍රශ්නය දෙගොල්ලෝ දැන් ඔන්න වචන වලින් බැන ගන්න පටන් ගත්තා. වචන වලින් ඇතිවෙච්ච රණ්ඩුව දුරදිග ගිහිල්ලා අන්තිමට බඩු භාණ්ඩ වලින් ගහ ගන්න පටන් ගත්තා. අන්තිමට පාත්‍ර වලින් ඉඳන් දෙගොල්ලෝ ගහගත්තා. දැන් ඕවට එකතු වෙනවා දායකයෝ. ධර්මදර භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දායකයෝ ඒ අයට එකතු වුණා. විනේදර භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ දායකයෝ ඒ අයට එකතු වෙලා දායකයෝ දායකයොත් දැන් රණ්ඩුවෙනවා. අපේ හාමුදුරුවරු තමයි හරි. අපේ හාමුදුරුව කියන අය හරි. උඹලගේ හාමුදුරුවරු මෙහෙම වැරදි කරා කියකේ දැන් දායකයෝ දෙපැත්තට ගහගන්න. දායකයෝ රණ්ඩුවෙනවා භික්ෂූන් වහන්සේලා රණ්ඩුවෙනවා. දැන් දිගින් දිගටම ප්‍රශ්නය දුරදිග ගියා. අවසානයේ දේශනාව තියෙනවා මේක ඒ ඒ අයට හිතයිශී අමනුස්ස කොටස් දෙවි දේවතාවරු අතර පවා මේ ආරවුල දිගට දිගට ඇති වුණා කියලා තියෙනවා. අවසානි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සංඝයා රැස් කරලා ධර්මකාරණා කියලා මේ තරහාව වෛරයේ සංසිඳවලා දහම් දෙසන්න උත්සාහ කරනකොට ඒකට කැමති වනෙත් නෑ දැම් බලන්න අර හිතේ ඇතිවන දවේශයේ ස්භාවේ. සමහරෙකුට බණ කියනකොටත් තරහයනවා. ඇයි ඔය හිතේ තරහ නැති කරගන්න කියනකොට කියන කෙනා එකත් තරහයි. ඒක තමයි අර තරහාට වෛරයට හිතට මුල් තැන දීපු කෙනාගේ ස්වභාවේ කියන කෙනාටත් බයි නොයි බණනං කියන්න එන්න එපා කියලා අර හිතේ තරහව ඇතිවෙච්ච කෙනා බණ කියන කෙනාට බනිනො සමහරලාට. එතකොට බලන්න එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වෛරයේ සංසිඳවන්න හදනකොටත් අන්තිමට එතන හිටපු එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමන් නැකිල්ලකිෙන ස්වාමීනී මේ ආරවුල නිසාම දැන් අපි මිනිස් අතරත් ප්‍රසිද්ධයි. ඒ නිසා අපි මේ ගැටුම දිගට අරගෙන යන්නම් ඔබහන්සගේ පාඩුවේ ඔබහන්සේ ඉන්න කියෝ. අනෙත් තතාගතයන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ සංඝයාත හැරල මහා වනාන්තරයට පාරිලෙය වනයට වැඩම කර. අන්න එතකොට තමයි දායකයන්ට නුවන පෑදුනි. දායකයෝ කල්පනා කරා මේ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා දැන් කාලයක් තිස්සේ මේ රණ්ඩුවෙනවා. ආරවුලක් ඇති කරගෙන ප්‍රශ්නි දුරදිග අරගෙන යනවා. හැබැයි තමන් වහන්සගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ ඇවිල්ලා අවවාධ අනුශාසනා කරද්දිවත් ඒක පිළිගත්තෙත් නෑනේද. එහෙම කල්පනා කළ දායකයෝ මොකද කරේ දානි දෙන එක නැවැත්තුවා. මේ රණ්ඩුවෙන් ආරවුල් කරන භික්ෂූන් වහන්සේලාට අපි නම් සිව්පසෙන් දන් දෙන්නේ නැහැ කියලා දන් දෙන එක නැවැත්තුවා. අන්න දැන් පින්ඩපාත යනකොට කාටවත් දාන්නේ නැහැ. දානෙ ගෙන්නෙත් නැහැ. කිසිම උදව්වක් නැහැ. අන්න Tamanට සිව්පසේ නැති වෙනකොට බඩට පාර වදිනකොට තමයි දැන් අන්න නුවණ පෑදුනේ. ඊට පස්සේ කල්පනා වුණා අනේ අපේම වැරැද්ද. අපේ වැරැද්ද නිසා නේද අපි මේක වුනේ කියලා. මේ පිරිසම බුදුරජාණන් වහන්සේකෙන් ගිහිල්ලා සමාවරගෙන අරහිතේ තිබ්බ ප්‍රශ්නය නැති කරගත්ත. එතකොට අපිට පේනවා සමහර තරහා වෛරය ඇතිවෙන දේවල් අපිට ආපස්සට හිතාගෙන ගියොත් කෙලවරේ තියෙන්නේ හිතේ පුංචි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හරියට නියපොත්තෙන් කඩන්න තියෙනදේ ඒ හිතෙන් අයිංකරගන්න නැතුව දුරදිග ගිහිල්ල පොරුවෙන් කපන්න බැරි තරමට විශාල වෙනවා වගේ විශාල වෛර බවට පත්වෙලා තියෙන පුංචි දෙයක්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඒ විදිහට සිහි කරන්න. එහෙමත් අමාරුණං හතරවැනි උපක්‍රමේ තමයි දවේශ සහිත හිත දවේශයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් ඔස්සේ මැඩලන් ඒ කියන්නේ තමන්ගේ හිතටම මෛත්‍රී වඩන්න කියන. දවේශය ඇති වුණේ තමන්ගේ හිත තුළ. තමන්ට මෛත්‍රී වඩාගෙන යන්න කියනවා මම නිදුක්වෙෙන්වා මම නිරෝගිවෙෙන්වා මම සුවපත්වෙෙන්වා මේ දවේශය වෛරය නිසා මාතුළ කොච්චර තරහක් වෛරයක් ඇතිවුණාද ඒ නිසා මම නිදුක්වෙම්වා නිරෝගිවෙම්වා සුවපත්තෙන්වා කියලා මෛත්‍රිය තමන්ටම වඩාගන්න කියන. පස්වෙනියට තවත් උපක්‍රමයක් පෙන්වා විතක්ක සන්ටාන සූට්‍ර ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා අවසානෙ තමන්ගේ හිතේ දවේශය වෛරයේ ගොඩක්ම බලවත්නං දිව උඩු තල්ලට තියලා තද කරගෙන. දත් හපාගෙන තමන්ගෙම හිතට තමන් බැනගන්න කියනවා. ඒ හිත බොමාව අපායට ගෙනියන්නද හදන්නේ. නුමමාව දුගතිී ගෙනියන්න නේද හදන්න කියලා තමන්ගේ හිතට තමන් ගරහ කරන්න කියන. එතකොට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ හිතේ හටගන්න තරහව දවේශය නැති කරගන්න විතක්ක සන්ඨාන සූත්‍රයේ තුළ ප්‍රායෝගික ක්‍රම රැසක් පෙන්නලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඔබත් ඔබේ හිතේ ඇතිවෙන මේ දවේශයේ වෛරයේ තරහව ප්‍රායෝගික ක්‍රම ඔස්සේ ධර්මිය ඔස්සේ මැඩලගෙන මෛත්‍රී සාගත හිතක් ඇතිකරගෙන ඔබ හැම දෙනාටම මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය තුළ ධර්මීම දියුණු කරගන්න වාසනාව ලැබීවා ලැබීවා ලැබීවා කියලපි ඔබට ආශිර්වාද කරනවා.